se io camminassi per terra e schiacciassi una formica con il piede non mi cambia niente, la vostra morte a me non cambia niente. Qui dall'altra parte non sono come voi, sono delle bestie, sono delle bestie assetate di sangue. Questo mese sono stati pagati per sparare mio padre, mio padre, un vecchio. Io che ho preso la pioggia, che ho preso il freddo, i geloni, senza che nessuno mi desse delle armi ho sempre dovuto conquistarmi con la forza.